ainsi qu'un obusier automoteur Vozdika. Dans la direction Kranolimansky, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova de la République populaire de Lugansk, Dana et Grigorovka de la République populaire de Donetsk. Jusqu'à 80 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et un obusier des 20 ont été détruits. En outre, un dépôt de munitions de la 66e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie Novskoye de la République populaire de Lugansk. Dans la direction de Donetsk, les détachements d'assaut de Wagner ont poursuivi des opérations de combat de haute intensité pour chasser l'ennemi des quartiers centraux de la ville d'Artmovsk. Les troupes aéroportées apportent un soutien aux détachements d'assaut sur les flancs, bloquant le transfert des réserves de l'affût vers la ville et la possibilité que des unités ennemies se retirent d'Artmovsk. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique, des troupes de missiles et des tirs d'artillerie du groupe de troupes sud, ont touché des accumulations de main-d'œuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kalinovka, Nikolavka et Stupochki de la République populaire de Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, dans l'intérêt des actions du groupe de troupes dans la région d'Artmovsk, les avions des forces aérospatiales russes ont effectué 12 sorties, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe ont effectué 57 missions de tir. Les pertes au de l'ennemi dans la direction de Donetsk par jour se sont élevées à 300 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, 6 véhicules de combat blindés, 2 véhicules, un obusier id 20 et une monture d'artillerie automotrice Vosdika. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes opérationnelles tactiques et aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vigledar de la République populaire de Donetsk, Poltavka, Verkhny et de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, ainsi qu'un obusier Imstabé ont été détruits dans ces zones. En outre, un dépôt de munitions de la 102e brigade de défense territoriale a été détruit dans la zone du village de Guliepol, région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, ainsi qu'un obusier automoteur Vuzdika ont été détruits lors de l'engagement de tir de l'ennemi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 Psniknoa, Rubizne de la République populaire de Lugansk, Kiryovka et Volnovaka de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 407 avions, 228 hélicoptères, 3747 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8659 chars et autres véhicules blindés de combat, 1082 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4576 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9487 unités de véhicules militaires spéciaux.